Bună ziua! În acest tutorial uh, vom uh, schimba setul motor la o motocoasă 520, uh, ambielajul, rulmenții, semeringurile, absolut tot. Istoria acesteia este în felul următor. Proprietarul prima oară a calat cilindrul, da? i-a schimbat cilindrul, a pus un cilindru nou, care nu a mers foarte mult timp, după cum se vede și, și pistonul este aproape nou. Apoi, uh, proprietarul nu a văzut că la ambielaj este biela dusă. Când s-a calat motorul, s-a dus și ambielajul și a ieșit un, uh, un ac de la rulmentul cu AC care l-a prins în capul pistonului. Deci a trecut pe aici pe lângă, să poate vedea și l-a prins în capul pistonului. Astfel a distrus și setul nou. De-aia cel mai bine este să verificați absolut toate piesele. Chiar dacă vedeți că este cilindru, verificați și ambielajul, verificați și rulmenții, verificați tot. Ok, uh, așa am primit noi motocoasa la pachet. Uh, proprietarul a încercat să o facă și n-a știut mai departe ce trebuie făcut. Uh, deci trebuie să-i desfacem oala de la uh, demaror, uh, ambreiajul, volanta și să uh, separăm carterele pentru a schimba ambielajul. Ok, da. pentru a desface uh, oala de la uh, demaror și săboții de la ambreiaj și volanta, uh, va trebui să blocăm uh, biela. Uh, vom pune pistonul la loc da? și cilindru. Asta e cel mai ușor mod de a bloca, nu îl strângem definitiv, nici nu mai punem segmenții. Ok, punem pistonul. Observați cât de greu intră bolțul din cauza că s-a calat. punem cilindrul de formă. Nici nu ne mai trebuie blocator pentru că pistonul nu intră mai mult pe cilindru. Îl fixăm puțin în, în prezoane. două șuruburi ar trebui să fie suficiente. Le punem pe diagonală să fie Ok. Acum 13. Desfacem oala de la demaror. Oh, a trecut pistonul, a trecut. Da, o să punem blocatorul. Ok, filetăm blocatorul. Ok, acum cu un 13 desfacem oala de la demaror. Așa. Ne mutăm și pe partea de la ambreiaj. Aici avem un 17 la saboți. ok, am desfăcut saboții. Deci vedeți că acestea au și niște șeibe aici, să nu le pierdeți. Da, punem deoparte. Acum la volantă avem la fel un 13 cazul în care nu aveți presă, uh, folosiți un dorn uh, care să fie puțin uh, ascuțit la vârf sau uitați, acesta are ca un fel de bilă aici ca să nu, să nu bateți direct în capătul de la ambielaj, deoarece acesta se va înflori când bateți în el și nu o să mai intre piulița apoi. deci vedeți, are un, scob aici, puneți ceva acolo și bateți. În cazul în care nu aveți niciun dorn ascuțit, înfiletați piulița până când aceasta rămâne în ras, da? Și apoi bateți. Cumva ca să nu stricați nici filetul, forța să fie, mai, uh, să fie proporțională și pe piuliță și pe ambielaj. Așa, țineți de volantă și un șoc ar trebui să fie suficient. Uh, noi vom folosi presa Uh, desfacem blocatorul ca să putem să învârtim volanta, să ne aducem în poziția în care să putem să băgăm presa. Ok. Acum putem să învârtim volanta în poziția în care dorim. Ok, punem presa. pressão. <clears throat> ok já tá saúde de cansa sărit și, și pana. Uitați și pana. Este ok. Asta e volanta, o punem bine, o să ne trebuiască. Așa, uh, o să desfacem cilindrul. Puteți să lucrați cu aprinderea pe ea sau să o dați jos cum vrei mai la îndemână, nu vă încurcă cu absolut nimic. Așa. Scoatem. De fapt, pistonul lăsăm mai nu ne mai chinuim să-l scoatem pentru că oricum o să schimbăm ambielajul. Uh, acum avem cele patru șuruburi care ne țin carterele împreună. Le desfacem. Așa, l-am desfăcut. La acest model carterele se desfac foarte ușor. Luați un ciocan de, de plastic, de cauciuc sau ă, dacă nu aveți să puteți să dați și cu un lemn. Deci loviți ușor, un pic așa spre exterior, de jur împrejur. Ah, uitați, s-au desfăcut. Gata, deci se desfac foarte, foarte ușor la acest model. Și ambelajul, uitați-l cum este. Da? Deci acesta la gunoi și vom pune ambelajul nou. prima oară curățăm bine carterele și pe o parte și pe alta. vom scoate rulmenții și semeringurile. Uh, o să facem și o presă. Am primit întrebări cum scoatem rulmenții și semeringurile. Este foarte simplu. Uh, o să vă arăt imediat și cum, cum să face o presă pentru a uh, presa un rulmen sau depresa de pe carter și revenim după ce curățăm cartea. Am curățat carterele, uitați, rulmenții aceștia sunt coxați. Uh, acest lucru se vede și după ambielaj, cum e frecat. Deci nu s-a mai învârtit rulmentul, s-a învârtit ambielajul pe rulment. Da? Deci aceștia trebuie schimbați. Ehm, vom scoate simeringurile, vom depresa rulmenții și vom locui cu rulmenți noi și simeringuri noi. Deci vom scoate acest rulment și cu celălalt de pe carter, uh, inclusiv simeringurile și le vom presa pe cele noi. Am tot primit întrebări cum facem presă, cum facem presă. Este foarte simplu, nu m-am gândit să vă arăt până acum, Mie mi se pare o chestie foarte simplă, puteți să faceți din ce găsiți la îndemână. Uh, vom folosi în felul următor, un șurub, așa, uh, shape de diverse dimensiuni, da? piuliță pentru acest șurub, așa și avem nevoie uh, în principiu ori de o țeavă, ori ceva care să punem uh, uh, aici între cele două margini ale carterului, așa, prin care să treacă șurubul. Am găsit o șină de, de mobilă, o vom folosi pe aceasta ca să vă arăt că nu trebuie ceva special, se poate improviza din orice. Deci șurubul va trece pe aici prin mijlocul ei, puteți să folosiți de asemenea un capăt de, de tubulară, de o bucată de țeavă, ce aveți la îndemână. Așa, simeringurile pentru a le scoate puteți să folosiți orice Da? Am scos. Așa, acesta este rulmentul. Acum, ok, deci aici este uh, rulmentul. Vom folosi o șaibă, da, care vine aici, se așează pe buza rulmentului. Pe partea cealaltă vom pune șina aceasta. Uh, o punem cu partea mai groasă. Uh, am luat această șină ca să aibă un contact mai mare pe baza, uh, pe buza carterului ca să nu, să nu deteriorezi buza carterului. Ok, punem șaib, o șaibă aici și apoi piulița. Așa, vom avea nevoie de două chei de 17. Una strângem aici, una pe partea cealaltă. să schimbăm ca să vedeți și cum se trage ușor rulmentul în sus. uitați cum iese ușor. Sau deși un tros ușor Uitați-l. Vedeți cum se trage foarte ușor în sus. Ok. Gata. Asta a fost. Așa, am scos un rulment. La fel facem și la celălalt carter. Da? Deci prima oară scoatem simeringul ok. Am scos simeringul. Uitați aici putem să folosim și o șaibă mai mare, dar este suficient aceasta, se așează perfect pe, pe el. Da? La fel, ustensila, șaibă, ok, și piulița. Trebuie să mai facem o piuliță. Nu este de ajuns de lung șurubul. fel. Ținem într-o parte și din partea cealaltă tragem. Fel să vedeți aici cum va ieși. Acesta este mult mai repede decât celălalt. Uitați-l, aproape ieșit. Gata. Cam asta a fost. Uh, curățăm bine carterele aici unde au fost uh, rulmenții și semeringurile, pentru a face loc celor noi. Ok, deci uitați cum trebuie să arate carterele, deci le curățați foarte bine. Uh, de ce este important să le curățăm foarte bine? În primul rând ca să intre uh, rulmentul nou cu ușurință și ca să vedem dacă cumva avem gradă uzură pe carter. Uh, bine, acest lucru vă dați seama și după cum iese rulmentul. De obicei, dacă avem grad de uzură pe carte, rulmentul iese foarte ușor. Nu a fost cazul la noi, rulmenții au uh, opus rezistență când i-am scos, deci totul este în regulă. După cum să și observă, cartele arată ca și noi. Uh, înainte de a băga rulmentul, dăm cu puțin vasilină sau ceva, un pic de ulei, ceva să ajute să alunece rulmentul Ok, voi folosi un spray cu vaselină. Așa, mă fel și la rulment. Da. A, așa, prima oară așezați rulmentul pe carter cât mai drept posibil. Îl apăsați ușor. Da. Ok aveți grijă să nu-l uh, puneți strâmb, uitați cum l-am pus eu acum. Deci îl scoatem. Ok, l-am așezat pe poziție. Acum vom folosi la fel o șeibă în partea aceasta care să preseze pe rulment șurubul, iar pe partea cealaltă vom folosi la fel o șaibă și apoi piulița. Mare atenție, de scos este foarte simplu. Uh, punem, tragem, rulmentul iese. Uh, de băgat este puțin mai complicat pentru că trebuie uh, să avem grijă în permanență ca acesta să fie centrat. Uitați, deci uh, șurubul nostru se plimbă pe rulment, deci trebuie să fie centrat ca să tragă rulmentul uniform, să nu intre strâmb pe carter. Dacă rulmentul intră strâmb pe carter și forțați, veți deteriora carterul. Va lua tărâ și aluminiu de pe carter și îl, îl veți strica. Deci, în momentul în care strângem, urmărim în permanență să fie centrat uh, rulmentul să intre perfect paralel cu carterul da? Dacă vi se pare că nu este ceva în regulă, puteți să, uh, să bateți cu ajutorul unui ciocan ușor. Deci nu foarte tare. Uh, eventual la fel, în șurub stânga-dreapta pentru a-l centra. Ok, deci strângem ușor și verificăm în permanență să meargă paralel. Totul decurge frumos. Ok, gata. Desfacem să vedem ce am făcut. observa rulmentul a intrat foarte frumos. Da? Acum, ă, pentru a pune simeringul pe partea cealaltă, la fel, deci acesta e simeringul, îl așezăm pe poziție, la fel, șaibă, șurub, șaibă, piuliță, Așa. Aici nu aveți cum să vedeți exact ce se întâmplă. Gata. Și simeringul a intrat la locul lui. Ok, acum desfacem. Uitați și semeringul cât de frumos a intrat la locul lui, perfect. Da, la fel și la celălalt carter. Ok, la fel și la celălalt. Deci punem rulmentul, șurubul, șaiba, piulița, aceeași poveste, uh, verifica să fie centrat, să nu meargă strâmb. Ok, l-am centrat. Acum începem să înfiletăm. S-a plecat puțin într-o parte, după cum vedeți. vedeți, l-am adus pe jumătate. Din nou. Deci așa. Este centrat. Uitați cum intră ușor rulmentul uniform. gata. Acum slăbim. Da? Și a intrat frumos, de jur împrejur. Da, verificat și să se învârtă cum trebuie. Dar dacă l-ați presat uniform, n-are cum să nu se învârtă cum trebuie. Așa, simeringul în partea cealaltă. ok am ferit șaiba același lucru, centrați Așa, simelingul ă, de obicei merge și la mână, de să vă arăt. Nu este nevoie de Ok, ca să... <clears throat> Ok. Spre deosebire de rulment, acesta trebuie să intre mai ușor. Da, uitați. Ok, am presat uh, rulmecii și simeringurile. Uh, curățăm garnitura veche cu uh, un cutter. Mergem paralel cu buza carterului. Ok, după ce am curățat uh, carterele de garnitura veche, uh, ungem puțin cu ulei. Așa, punem garnitura nouă. Ok. Așa. Acum ambielajul. Dăm și deci, pe el puțin cu ulei să alunece mai bine pe rulmenți. Și interiorul la rulmenți, la fel. Așa. Uh, deci în partea asta vine volanta. Să aveți grijă când uh, băgați ambielajul la simeringuri să nu, să nu cumva să, să vă sară arcul sau în special aici pe partea de. Ok, l-am băgat. Uh, uitați, garnitura s-a deplasat puțin, deci aranjați-o frumos înainte să unis carterele. Așa. Băgăm șuruburile, cele patru șuruburi.